pregunta 1148 que formula la diputada Marina Albiol, del Grupo Parlamentario Esquerra Unida, al conseller de Sanidad sobre interrupciones voluntarias del embarazo en hospitales públicos. Tiene la palabra la ilustre diputada Marina Albiol. Senyor conseller, el dia 6 de març eh, jo mateixa li vaig formular una pregunta per escrit sobre quants avortaments, quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'havien practicat als hospitals públics valencians els anys 2010, 2011 i 2012. Dos mesos després es va arribar la resposta, i amb la resposta la confirmació de les nostres sospites, i és que del total d'interrupcions que es realitzen al País Valencià, sols una minoria molt minoritària es realitzen als hospitals públics. De fet, al 2010 es, es van produir 10.650 interrupcions voluntàries de l'embaràs, d'elles sols 473 en hospitals públics. Al 2011 de les 10.550, sols 179 als hospitals públics. I de 2012, que les dades són provisionals, dels quasi 9.400 avortaments, sols 195 es van produir a un hospital públic valencià. Senyor conseller, quina és la raó per la qual pràcticament no es fan avortaments als hospitals públics valencians? Senyor conseller, pensa la Conselleria de Sanitat posar mesures Para que las interrupciones voluntarias del embarazo es puguen realizar los nuestros hospitales públicos, gracias. Señor conseller. Señor presidente, señora Albiol, Vamos a ver, eh, nosotros en la pregunta que usted me formula me dice que qué medidas tengo que tomar para que se puedan llevar a cabo eh, las interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales públicos. Le tengo que decir que ninguna, porque ya están todas las medidas tomadas para que la persona que quiera pueda adoptar esta decisión en un hospital público. Por lo tanto, espero a su réplica para ver si quiere aclarar algo más. Gracias, señor consejero. Señor conseller, no és cert. Les dones al País Valencià no poden practicar una interrupció voluntària de l'embaràs en els hospitals públics valencians. Vostès amb les seues polítiques estan vulnerant el dret de les dones a poder avortar en la sanitat pública. I les xifres són absolutament dramàtiques i cada any van a pitjor. En 2010, sols un 4,4% del total dels avortaments es va produir en un hospital públic. En 2011, sols un 1,7% i en 2012 un 2%. Sols un 2% dels avortaments es van fer a hospitals públics valencians. Senyor conseller, a l'hospital, al doctor Peset hem passat de 187 interrupcions que es feien al 2010 a 0 interrupcions el 2011 i a 0 interrupcions el 2012. Què passa, conseller? Que l'únic ginecòleg que feia avortaments en el doctor Peset s'ha jubilat? Això és el que passa. Què passa a l'Hospital de Vinaròs, a l'Arnau de Vilanova, al de Gandia o al General d'Alacant? Que no s'ha practicat ni una sola interrupció de l'embaràs ni a l'any 2010, ni al 2011, ni al 2012. Zero. Zero avortaments a aquests hospitals. Què passa a l'Hospital Coll, a Sant Joan d'Alacant, al Lluís Alcanyís de Xàtiva o al General de València? Un, sol un avortament en cada un d'aquests hospitals en 3 anys. Un en 3 anys. Què passa, senyor conseller? Són tots i totes objectors en aquests hospitals? Cosa que jo, evidentment, encara no puc entendre. Com pot objectar algú de fer la seva feina? Com pot algú... És com si un cirurgià decidira que objecta d'operar en xines. Jo sé que la llei ho permetí, senyor conseller, perquè en les lleis sobre el dret a decidir de les dones, a ser mares o a no ser mares, a parir o a no parir, les facen uns o les facen els altres, el bisbat sempre guanya. Però vostè, conseller, com a conseller, ha de donar ha de posar les mesures necessàries per a que les dones que vulguin interrompre el seu embaràs ho puguen fer en un hospital públic valencià. Perquè en aquests moments n'hi ha dones que volen interrompre el seu embaràs en un hospital públic valencià i no ho poden fer. I les xifres són molt contundents. Un 2%, sols un 2% es fan en els hospitals públics valencians. Senyor conseller, vostè ha de posar les mesures necessàries, clar que sí, perquè les qüestions de fe i les qüestions científiques no poden estar per sobre del dret a la sanitat pública. En aquests moments, aquelles dones que volen avortar són derivades a clíniques privades. Per cert, clíniques a les que vostès tampoc paguen, perquè també són víctimes de la morositat del Consell. Senyor conseller, no hi ha cap altra intervenció en la que es doni un percentatge tan alt de, de derivació a clíniques privades. Estem parlant d'un 98, un 99% de derivació a clíniques privades. Pensa fer alguna cosa, senyor conseller? Pensa fer alguna cosa davant d'aquesta situació? Per cert, vostès van eliminar el pla de xoc i van deixar de derivar a clíniques privades les intervencions quirúrgiques perquè era massa car. Se'n recorda? Vostè va dir que s'eliminava el pla de xoc perquè derivar a les clíniques privades era molt car. Doncs molt bé, però les IBES les continuen derivant. Per què? Per què s'elimina el pla de xoc per a la resta, però continuen derivant les interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades? Per què? Això no resulta massa car? La resta sí, però això no és car senyor conseller, per què no posa alguna mesura? O és que ahir la ideologia sí que està per damunt no sols dels drets de les dones a la sanitat pública, sinó també per sobre de la racionalitat econòmica? Gràcies. Gràcies, senyor Albion. Señor conseller. Gracias, presidente. Señor Albiol, yo creo que, fíjese, pese a la habitual demagogia que usted utiliza, se ha equivocado con la pregunta. ¿Usted sabe cuál es la media en el territorio nacional del uso de los hospitales públicos para practicar interrupciones voluntarias del embarazo? El 2,68% en el 2012. En la Comunidad Valenciana está en el 2,12% como usted bien ha dicho. Por lo tanto, estamos absolutamente en la media nacional. ¿Usted sabe cuántos centros hay en la comunidad valenciana públicos en los cuales se pueden practicar interrupciones voluntarias del embarazo? Diez contra 16 eh, concertados o no concertados. ¿Usted sabe cuántos hay en Andalucía? Uno, uno. Lo digo para que tenga usted en cuenta cuando formule este tipo de preguntas. Yo le quiero decir que a la Consejería de Sanidad le preocupa mantener las prestaciones que en base a la ley tiene la obligación de mantener y forman parte de la cartera de prestaciones básicas. La ley 2, la ley orgánica 210 nos obliga a cumplir una serie de requisitos en las cuales la mujer tiene derecho a practicar las interrupciones voluntarias del embarazo y eso se respeta en la Comunidad Valenciana de una forma clara, en primer lugar. En segundo lugar, esa misma ley nos obliga, la Constitución en su artículo 16.1, la Ley Orgánica 2.10 nos obliga y determinadas sentencias del Tribunal Constitucional y hasta el Código Deontológico de la Organización Médico eh, Nacional nos obliga a garantizar el derecho a la objeción de conciencia del facultativo. Y contra eso tenemos que ser tan respetuosos que su propio eh, líder a nivel nacional, señor Llamazares, hace cuestión de lo mismo, tenemos que ser igual de respetuosos con el médico que quiera tener el derecho a objetar que con la mujer que quiera tener el derecho a practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo tal y como se hace en el país, estamos dando más opciones a las mujeres para que puedan llevar a cabo interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos, cosa que, como le voy a decir, en lugares donde gobiernan ustedes hay uno versus diez en la comunidad anciana, y tenemos clarísimamente eh, eh, asumida la responsabilidad de que llevamos a cabo nuestras eh, responsabilidades dando a las mujeres la capacidad que puedan llevar a cabo las prestaciones que correspondan en los lugares más adecuados para llevar a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.